views and my songs Soon I fire bros come along Let's bend my skin as me clone And I got a vision I'm gone Ясем, то ясем, то все ясем, по ясем, вино ясем, по ясем, то все вино, другое то. Esa voz se valentó, me la chingo sou la tela en su ventón Fui con otra bicha, paga mi phone, yo soy tu verga, no soy tu veto Fumando vas con tu shawty, si no me